任何能量都需要有移动的路线，没有能量能够被摧毁，能量是不灭的，它只能够改变成其他形式，它绝对不能够变成空无。所以，当我们试着去压抑任何能量，我们是在对我们自己做完全无意义的事。能量是不能够被压抑的。 它只能够被转变，一股被压抑的能量将会变成一个癌。如果我们觉得愤怒，通常我们可以采取两个路线：发飙或者是压抑。如果我们想发飙，那么它就变成是一个连锁反应，因为如此一来，我们就在别人里面创造出愤怒，而他将会发飙，那么就没完没了。 它可以持续好几年，它会一直延续下去。每一个人就是这样在生活，它会一直延续下下去。那些知道的很深的人，他们说这会延续好几世，它会一直延续好几世。我们在前世对一个人生气，而在这一世，我们也会同对同样一个人。 做出同样的模式，我们是没有觉知的，我们很喜乐的没有觉知。所以，如果我们认为有某种新的事情在发生，那是好的。有百分之九十九的机会是没有什么新的事情会发生，只是旧有的模式一再一再的被重复。有时候我们突然看到一个陌生人，我们就变得生气。 他什么事都没有做，我们甚至以前都没有见过他，但是我们就会觉得沮丧、生气或暴裂，或者我们想要逃离这个人，我们感觉很不好。为什么呢？它是某种旧有的模式，能量永远不会消灭，它会一直保留。所以，如果我们将它表达出来。 我们就陷入一个永恒的连锁反应。有一天，我们将必须走出来，而整个事情是没有用的，它只是一种浪费。所以，不要去开始那个连锁反应。另外一个一般的选择就是去压抑。当我们压抑，我们就在我们里面制造一个创伤，那是一个痛苦，那会产生问题，而愤怒会继续被压抑。 我们就变成一座愤怒的火山。透过觉知，这个发飙或压抑的能量就将会被转变。觉知就是炼金术，透过它，每一样东西都会改变。尝试它，我们将会知道，当我们把警觉和觉知带到任何心情、任何感觉、任何能量，它就会改变它的本质和品质。 它就不会再相同了，一条新的路就打开了。它不是退回到原来的地方，退回到它的出处。它不是向外移，水平的移动停止了。有了觉知，它就变成垂直的。它向上移动，那是一个不同的层面。牛车是水平的移动，飞机是垂直的移动，向上移动。